ए बेबी ए मोर डार्लिंग स्वीटहार्ट केंतर अचुस कार मके एते टाइम होला जागी जागी करी आछे तोके बुद्धि नाही की पारा खरा का तोके जागी करी आछे चाड़ो बेबी आसो आसो टिके देरी होई गेला रीति आमर कतक एन तेले सीट के हंस काय केंतर ए एखारा हेरोय करे बेबी तो गोड जिनसो दिखाई लेनी जे तोर मुंड ऑफ होलाटा पूरा कमाल हो मारन रोनी दिखाई लेन तोके সেদিন ফটো ফটোগুলো দেখতো মার মস্ত আছে বিউটিফুল আছে দেখতো ফটো কেন্তার আছে তুই কেন্তার দিসলুস নি দেখ কাই আদে আনি বাটো কার সংখ্যা তো আইলানি কোনটা আসলে নানি কোন নি और तू ही मौके गाड़ी भीतर टाड़ी कर आशी करे पिकाता है जिसमें कोई कहते गौरम रे से गाड़ी भीतर आके तू इतिहासी करे कार संकाता है जिसमें कौन ही मौके वाला तू तू इतिहासी करे काय कार संकाता है जिसमें जो इंपॉर्टेंट को तो मौके बेबी इंपॉर्टेंट काय टा ना ए मोर सांगो मैं यार संकाता है तो सांगो तो दुनिया का कोटो की आदत काता है बड़ा ना तो ये तक के काता है उसने कोई ले सुनस ना तू ए तू मोर मनस के काता है बापा मोर मंगला मनस के काता है बापा को बिचार के दिला तो के कोनी ಕೊಯ್ಲೆ ನೋ ಏಕೆ ತುಯ್ ಮುಯ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೋಸಿ ರೈಡಿ ತುಯ್ ಎಸ್ತು ಗೆ ಸಂಕಾ ತಾಯ್ತೆ ರೇಸು ಮೇಕೆ ಕೆ ಕೊಯ್ಲ ತೋಕೆ ಏ ಮುಂಡಿ ನೋ ಜಾ ತುಯ್ ಪಲ तुई जा तुई मोके केबे देखाय ना जा बेबी तगरी साय लोइसी की तुई एटा एंगेजमेंट मु देखा यंत्र को लोइसी की तुई काट की नंती कलुस नि कोनी मोके काटा बोलुस नि तुई मोरी सा नोई ए टोकी सं काटा आई सुआरी आई सुआरी बेबी बोली करी कैसे तुई ए टोकी के विवाह तुई केबे मिसा तर मु मोके न देखास देख सोतिया नले काटा बोली बाबलुस नि मोके दुंदरा मुआ